бәрекелді міне жоғарғы мереке байлар жандар кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген отаны байдарған ақсақалдың жуан торы есімді тұлпарыменен жоғарғы мереке жаңабай көкеміздің баласы алашқа белгілі сайдан келген жамбыл шабандоз тастады қадірменді ағайын мінекей төменгі мереке бірлік елді мекенінен келген қаракөзші сәлі ақсақалдың ягуар есімді атыменен жаңабай көкеміздің баласы жақып қажы көкеміздің баласы алталашқа белгілі ғалымжан шабандоз тастады мінекей ағай әп бәрекет әрекетіңді жаса бағдәулет шабандоз міне исабек қажы ақсақалдың менің, Бағдайлы жамандоз басып кетті қадірменді ағайын жүз мың теңге бары боласыз. жүз мың теңгені келі аласыздар ағайын Мен әрекетіңді жаса төменгі мәреге шырайлы шымкент қаласынан келген қара көзсе кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген исабек қажы ақсақалдың атыменен бақытжан ерсұлтан бауырларымыздың баптауындағы сәйгүлік баруын шағалалы шардараның тұрғыны нұржан көкеміздің баласы Бағдайлы шабандоз тастады ағайын